हेलो गाई नमस्ते म राजु आज पनि हामी न्युयोर्कबाट कनेक्टिकट बिच जाँदैछौँ सेडी बिच तपाईँहरूलाई आज हामी म साथमा लिएर जानेछु र तपाईँहरूलाई बाटो पनि देखाउनेछु यहाँको बिच पनि देखाउनेछु र हामी बार्बी गरेर खाँदैछौँ हामी पाँचजना ग्रुपमा जाँदैछौँ र तपाईँहरूलाई देखाउनेछु स्याडी बिच र त्यहाँको रमाइलो सबै अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोला धन्यवाद आज पनि हामी न्युयोर्कबाट कनेक्टिकट हामी बार्बी गरेर खाँदैछौँ हामी पाँचजना आज मेरो साथमा हुनुहुन्छ यहाँ दिपेन्द्र दाई मेरो दाई हुनुहुन्छ झार्दैछौँ हामी यहाँ यहाँ हुनुहुन्छ मेरो दाई भीमसेन दाई यहाँ दाई हुनुहुन्छ यहाँ कृष्ण दाई कृष्ण दाई के छ कृष्ण दाई आज हामी कुन ठाउँमा आउँदैछौँ दाई हामी यहाँ हामी बिच आज हामी सेडी बिचमा आउँदैछौँ धेरै राम्रो ठाउँ छ तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो राम्रो ठाउँ छ आज आज दिनभरि हामी आज बसाइ दिनभरि त्यो ठाउँ देख्न सक्नुहुन्छ रक ठाउँ पारि टापु आइल्यान्ड जस्तो देखिन्छ भने यतातिर पनि त्यस्तै ठाउँहरू देखिन्छ के अरे लाउनु लाइट कस्तो तपाईँसँग होइन यो त त्यस्तै कोइलै त होइन तर कोइला भए पनि यो यो छिटो बोल्छ क्या त यार विश्वास गर्नु न होइन एउटै कुरो हजुर चफेला राम्रो भयो त्यो बल्ल चाहिँ चिसै हुन्छ कि दुई चार दिन सुत्छु कि हो दाइ म त राति होइन म त लास्टै झन् बिरामी हुँदैन थियो अहिले त चिसो चिसो हुँदै गयो दाइको स्वेटर चाहिँ होइन स्वेटर चाहिँ निकाल्ने हो कि अलिकति पास गर्नु पर्ला त यहाँ आगो बाले आगो बाले पछाडि ऊ हुन्छ कि यहाँसम्म त लाउनु होइन टी सर्ट यतिको त खासै ठिक छ नि सही छ नि यहाँ मौसम त बोल्ने गर्मी टाइममा त यही बोल्छ खेल्न बोल्ने लाइटर यार हावा लाएपछि बोल्छ त अहिले एकछिन गर्नु त ठेकेर ठेकेर भित्र हाल्नु त यहाँ यहाँ आउनु बलो बलो बलो बलो रनको हो नि त खाँदै बनाएर ठिक्क हुन्छ होइन त्यहाँ राखेको छ नि त लाग्छ बोले त नखानु बल्ल आएको बल्ल

बिच हो क्या त बिच लेकलाई लेकै भन्छ बिचलाई बिच भन्छ भाइ के हो क्या आनन्द भयो पहिला तातो जस्तो भइहाल्यो अनि अगाडि पछाडि लाग्छ माछा पोले जस्तो भइहाल्यो अलिक चिसो नि हुनुपर्छ गर्मी पनि नि अनि चालको त ल्याउने भनेको एउटा मात्र फुस्काएर भएन सबैले एकान्त ऊ हुन्छ ले छडै ले भनेको अलिकति सफा गर्नु पऱ्यो सही आयो मासु हाल्दाखेरि माथि आएर पनि पेपर छोप्नुपर्छ तल पनि हालेपछि राम्रो हुन्छ

नि नि के तपाईँले कफी हेर्नु मेरो आउनु त कफी कफी ल्याउने अब कफी लिएर त कफी किन्नु पर्ने के पो त यसमा त कसरी खाने यो त तल हालेर त्यहाँ माथि हो क्या त्यहाँ त झाएको राम्रो हुन्छ

अन्त मासु हाल्यो हुन्छ है पहिला मकै हाल्यो पहिला मकै हाल्यो हुन्छ के अब छिटो सल्काउनलाई त पहिला पोर्क हालिदिने होइन पोर्कले सबै छिटो सल्काइदिन्छ त्यसलाई त नुन सुन हाल्नु पनि पर्ने अरे त्यसो मिक्स गर्ने अरू त होइन दाइले होइन साइडमा हाल्दाखेरि दाइले त्यस्तो केही गर्नुहुन्न फेरि दाइले पकाइदिनुहुन्छ मलाई अनि के नखाने मात्रै होइन कि दाइले नखाने मासु मात्रै नखाने क्या पकाउनु त मलाई छुट्टै काटेर पकाइदिनुहुन्छ हजुर म त कफी खाँदैन मलाई ल्याइदिनु दाले लिएर मलाई पनि पर्दैन है कफी मिल्क वाला ल्याइदिनु होला मलाई मिल्क पारोटी खाने पारोटी बरु खान दिनु यार भोक लाग्यो खान त मरेको गरे मेरो फोन आयो ल ल गर्नु दस बस्छ अलिअलि ब्रेकफास्ट साह्रो हामी मकै पुग्नु लाग्यो बाहिर गाडीमा भएर मैले भन्छु बिहानीहरूले टाढा खाएर सेफ्टी सेफ हुन्छ नि चलाउनु गाडी अस्ति त एटी नाइन एटी उहाँ यतापट्टि यता हो नि त यता आउँछ मकै हरियो मकै कालो आयो है राम्रो होइन राम्रो हरियो मकै पोल्दै अहिले भने हाम्रो मकै रेडी भइसकेको छ <laughs> लगभग लगभग रेडी भइसक्यो यसलाई यसलाई मौसम बिच अप्रत्याशित रूपमा आइयो एकपछि अप्रत्याशित रूपमा चम्का भेट बनाएर म चाहिँ नम्बर छैन जाडा अब आगो ताप्नु पनि भयो get it. Gently grab it. ये मैरिनेशन मैरिनेशन सुबह सबै साथीभाइ धेरै त छैनौँ पाँच छजना मिलेर राजु दाजुभाइ हाम्रो साथी हाम्रो साथी मिलेर बार्बिक हुँदैछ यहाँ कहाँ गयो यो होइन देखिन्छ देखिन्छ त्यो भइरहेको छ कि दाजुभाइले म्यानेज गर्दैछन् अलि हावा त अलिक राजु गएका थिएँ कसैको कमी र खाँचो हुँदैन ल क्वालिटी एक्टिभ मेन अप्रत्याशित रूपमा सुतिराखेको मान्छेलाई उठाएर रातभरि बसेर पाएको ल्याएको त्यसलाई हिँड्यो इन्जोय गर्नुपर्छ भनेर आइसक्यो जम्का भए मरिलानु के छ र दुई दिनको जिन्दगीमा एकदम के देखियो ल हाम्रो साथी हुनुहुन्छ यहाँ अब यो अहिले लगभग चिकन रेडी गरिसक्नु भएको छ मैले लगभग पाकेको छ अर्को उता बियर पनि छ होइन बियर पनि अलिअलि खानुपर्छ होइन आज सुरु गरिसक्नु भयो किन तैँले गरिहाल्यो हेर्नु चाहिँ यस्तो बबाल भएको छ कि वा भाले यहाँ तर यो भित्र पाएकै छैन दाइ अरे तपाईँ के कुरा अहिले छ यो यो आगो बढी भयो कि जस्तो लागिरहेको थियो होइन बोल्न त बोले होइन यसले छप्प छप्प मात्रै बाँच्थेर नि पाक्छ क्या बढी भइसक्यो जस्तो पानी यो त मान्छे त पुग्दैन यो चाहिँ एक गरे निकाल्नै नमिल्ने त्यस्तो बनायो देख्नु चाहिँ बबाल भयो हैन तर यो भित्र चाहिँ पाकेको जस्तो लागेन पाकेको है क्या हो अझै पाके त्यो त ठुलो पिस हो मासु खानालाई के मासु खाँदै तैँले हो र खाने मान्छे है यति बोर छ कि तिमी छैन मकै दामी बनाउनु भएको छ मकै धारेतिर छोटो त्यहाँबाट रेट यो त भयो यार भाइ टेस्ट गर्नु चाहिँ यहाँबाट सुरु गरौँ है त त्यसो त्यतिको त ऊ हो क्या के भन्छ जुसी जुसी जुसी राम्रो छ मिठो छ त मिठो छ मेरो फर्स्ट भाइ क्यान्सर छिटो होस् भनेर यस्तो गरेर खाँदैछ कहिले काहीँ खाइन्छ पाएको दाइ आगे ठिकै हो यो म्यानेज गरेको ठिकै हो ठिकै रहेछ मासु रेडी भइसक्यो किन ढिलो गर्नुभएको त नि ओ यति टाइम लाग्यो फोन नि नउठाउने फेरि यति यति ठुला तपाईँको फोन यही थियो र अनि भ्युसन दाइको तात चिसो भइसक्यो दाइ त्यो यहाँ यहाँ खानु पऱ्यो यहाँ त्यहाँ हेर्नु दाइ यो अलिक यो यो अलिक बढी हालिदिएछ क्या दाइ हामीले यो कोइला यो हेर्नु उहाँबाट बुनेर बिस्तारै माथि राखेर खाने हो क्या आलमन्ड फेरि बिस्तारै जडिराख्छ फेरि यहाँ आलमन्ड कफी कफी कफी बार्बी घिउ चिकन बार्बी घिउ केही छैन यहाँ छुर्के मुर्के हुनै आएको हो नि झन् डढे डढे चाहिँ क्या

पानी भइरहेको छ अहिले चाहिँ भयो जाम त जाम लिएर त उतातिर ल ल म काट्छु ल त्यो पोक भयो पोक भयो यता लिएर आउनु हो पोर्क होइन बन्देल हो सेतो जातको सबै खानु काट्न हतार भयो बवाल जुसी जुसी <laughs> खै खै खै यसरी निकालेर खै खै ल ल खै अरू दिने अरू दिने ल यसरी निकालेर यसरी खाइहालौँ त यो हो नि तरिका ल यहाँ लाउने बिना ठिक छ केही छैन अब धेरै बेर कहाँ बसिन्छ र यार कहाँ हो त होइन Dale luz una गिद्दै त भने ल ल खोज्नु ल पुरा बेलुकी भेट्नु नपऱ्यो नि त मिजु भन्छन् र के रे नाम रसी भन्छन् क्या नाम मिल्यो भने नाम रसी बोलाउँछ नाम रसी

के गीत हो गीत के खास गीत बनाउनु पर्यो नि बसेर उठेर आउनु दिन्छु चौरा हिँड्नु नदेला भयो पनि देख्न सक्नुहुन्छ ब्रिज यो ब्रिज चाहिँ यता छ ओरिजिनल ब्रिजमा अब म त्यहीँ जान्छु हाम्रो दाईहरू अगाडि गइसक्नु भएको छ यो नरल ब्रिजको अघि मैले तपाईँलाई देखाएको ब्रिजको उसमा छु दाईहरू मलाई भएको छ अगाडि माला लगाएको चरा itu Poisi ada deh, 25 sen ya, baru kucirah. यो घुमाए पछाडि यहाँबाट हामीले हेर्न सकिन्छ र यसबाट त मिलाउन सकिन्छ नजिक पर क्लियरको लागि भिजन क्लियरको लागि यहाँबाट हामीले घुमाइ घुमाइ यसरी घुमाइ घुमाइ परसम्म हेर्न सकिन्छ पारतिर ढुङ्गाहरू चलेको देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले मैले समुद्रको बिचमा चाहिँ यहाँ पनि एउटा जाउँछ फेरि यस्तो छ यहाँबाट तपाईँले यो यसरी बिचमा मारेको 上他是有哪里？这里找不。